حتى سبعتاش نوفمبر ثمنتاعش بصح حبيت نفكركم باللي راهو كاين آه، مسابقات مسابقات المهم ما تنساش في سبعتاش ولا ثمنتاعش راح اكون راح اكون J'envoie bien dans la discothèque La fiesta no para pena comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie la la la la la Francia, Colombia, me gusta Free